Nə ağ çəkəsən, nə qəm yeyəsən. Nə dərd çəkəsən, nə fikir edəsən. Dünənə, bu günə şükür edəsən. Ruhun bədəndən çıxmayıb deyə. Nə qədər ki sona ərməyib yaşın, ağarıb saqqalın, ağarıb başın. Qədrini biləsən dostun, qardaşın. Tabutun çiyində getməyib hələ. Əsəcək bir gün bir soyuq külək. Əlimdə ənsa, gözümdə eynək. Döyəcək qapımı bir gün fələk, gəlmişəm vaxtın çatıbdır deyə.